तपाईँको टु थाउजन्ड रुपिजलाई तपाईँले टेन थाउजन्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको टु थाउजन्ड रुपिजलाई तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्डमा चाहिँ in a short time in a one year in a five months कसरी कन्भर्ट गर्ने स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा बहु Simon Rai founder and CEO of यो own internet business platform Simon John dot com पक्कै पनि साइमन जोन डट कम हाम्रो W W Simon John dot com तपाईँहरूले भिजिट गर्नुभयो भने we are working on educational industry र र तिनवटा साइमन जोनको उद्देश्य तपाईँहरूलाई मैले धेरै अगाडिदेखि नै भनिसकेको छु लर्निङ प्लेटफर्म वर्किङ प्लेटफर्म र लन्चिङ प्लेटफर्म तिनवटा प्लेटफर्म हामीले साइमन जोन डट कमबाट दिन्छौँ ओके सो आजको यो एपिसोडमा मैले भने जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टक मार्केटको विषयमा आज थोरै तपाईँहरूसँग म कुरा गर्नेछु र स्टक मार्केट धेरैजनाले यो बारेमा यो विषयमा थुप्रै नै भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ अभियसली पनि म आफैले टु थाउजन्ड एटिनबाट जब अनलाइन मार्केटिङको सुरुवात सँगसँगै मैले चाहिँ स्टक मार्केट पनि सुरु गरेको थिएँ र यसमा यसमा यो पब्लिस योभन्दा एक डेढ वर्ष अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो तर पनि विभिन्न कारणहरूले अथवा चाहिँ नचाहेरै पनि मैले भिडियो पब्लिस गरिनँ तर मैले लेटेस्ट आफूले जानिरहेको आफूले राम्रो गरिरहेको कुरालाई किन अपडेट नदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टक मार्केटको विषयमा आज चाहिँ यो भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेको छु ओके सो स्टक मार्केटको विषयमा तपाईँहरू स्टक मार्केटबाट आज धनी व्यक्तिहरूमध्ये हेर्नुहुन्छ भने संसारमा तेस्रो धनी भन्ने व्यक्ति वारेन बाफेट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ वारेन बाफेट स्टक मार्केटमा लाइफभरि उसले चाहिँ काम गरेर नै वर्ल्डको स्टिल रिचेस थर्ड फोर्थ ऱ्याङ्किङमा आउँछ वारेन बाफेट नेपालमै पनि तपाईँको चाहिँ निर्मल प्रधान लगायत थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ स्टकमा चाहिँ एउटा बादशाहको रूपमा लिइन्छ थुप्रै इन्डस्ट्रीहरूमध्ये होइन एफिलिएट मार्केटिङ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेस यी प्लेटफर्महरू सँगसँगै एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो कि स्टक मार्केट र त्यहाँभित्रको एउटा सानो कुरा म तपाईँहरूलाई थोरै सेयर गर्नेछु र अपकमिङ डेजमा अभियसली पनि म तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू टाइम मिल्यो भने चाहिँ सेयर गर्दै सिकाउँदै जानेछु यो विषयमा मैले गरिरहेको कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयमा सेयर गर्नेछु सम्भवतः टाइम पाएसम्म बट मोस्ट अफ टाइम म एउटा फुल अनलाइन मार्केटर भएको हुनाले म अनलाइनको बढी अनलाइन मार्केटिङमा नै बिजी हुने गर्छु ओके सो अघि मैले भने जस्तै स्टक मार्केट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ स्टक मार्केटभित्र टुवटा पार्टमा चाहिँ यसलाई डिभाइड विशेष गरिन्छ एउटा आइपिओ भन्छ आइपिओ अर्को भन्छ FPO IPO means initial public offering कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको पुँजी कलेक्सनको लागि चाहिँ के गर्छ त उसले चाहिँ कलेक्ट गर्छ पुँजी कलेक्ट गर्ने क्रममा चाहिँ पब्लिकलाई अफरिङ गर्छ द्याट इज कल आइपिओ र एफपिओ भनेको चाहिँ फलो अन पब्लिक अफर तपाईँको चाहिँ ए आइपिओ होइन तपाईँको चाहिँ थोरै प्राइसमा आइपिओ चाहिँ तपाईँको कम्पनीले चाहिँ अफर गर्छ पछि गएर त त्यसको मुज वृद्धि हुँदै जान्छ ओके सो बढ्ने क्रममा चाहिँ जब पब्लिकमा चाहिँ किन बेच हुन्छ बाई सेलको काम काम हुन्छ हो okay so that's why FPO follow on public offering पब्लिकमा चलिरहेको अफरहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने क्रमलाई चाहिँ एफपिओ भन्छ सिम्पल भाषामा यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ यसलाई प्राथमिक बजार पनि भन्छ सेकेन्डरीलाई चाहिँ तपाईँको एफपिओलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट दोस्रो बजार भनेर पनि हामी डिफाइन गर्छौँ ओके सो म तपाईँहरूलाई थोरै यहाँ के सेयर गर्न चाहन्छु भने जहिले पनि आइपिओ लन्च हुँदा तपाईँको वान किता बराबर वान हन्ड्रेड रुपिजको प्राइस हुन्छ वान हन्ड्रेड रुपिजको प्राइस हुन्छ र तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँलाई भने जस्तै if you have a two thousand rupees two thousand रुपिसले तपाईँ के गर्नुहुन्छ सिम्पली दुई हजार पैसा छ भने तपाईँले त्यसले गाडी पनि किन्न सक्नुहुन्न सुन पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले चाहिँ दुई हजारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गा जमिन किन्न सक्नुहुन्न सिम्पल अब युथहरू छन् भने एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाजा खान चाहिँ पुग्छ that's the simple thing but त्यसलाई टु थाउजन्डलाई ट्वेन्टी थाउजन्ड अथवा चाहिँ फिफ्टी थाउजन्ड त्यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने टेन थाउजन्ड कन्भर्ट गर्ने बेस्ट प्लेटफर्म हो stock market IPO okay if तपाईँहरूले चाहिँ टु थाउजन्डको चाहिँ वान किताब बराबर वान वान हन्ड्रेड हुँदो रहेछ भने अभियसली टु थाउजन्डको तपाईँले ट्वेन्टी किताब तपाईँले चाहिँ खरिद पाउनुहुन्छ र यो ट्वेन्टी किताब यदि राम्रो कम्पनीले चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो कम्पनीले गर्दै गइ गयो भने चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली यसको प्राइस चाहिँ बढ्दै जान्छ वान किताब बराबर तपाईँको चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड अथवा चाहिँ ओभर क्लस होइन seven hundred eight hundred one thousand fifteen हन्ड्रेडसम्म पुग्छ आजभन्दा पाँच सात महिना अगाडि जसले चाहिँ एनआरआइसीको स्टक भर्नुभएको थियो पाँच हजारको अथवा चाहिँ बिस हजारको पाँच हजारको दुई हजारको ती व्यक्तिहरूको अहिले नर्मल्ली त्यसको रेसियो हेर्ने हो भने पाँच हजार लगानी गर्ने मान्छेले अहिले सत्तरी असी हजारको चाहिँ रेसियोमा चाहिँ इन्कम गरिराख्नु भएको छ होइन सो सेम तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ किनिराख्नु भयो भने अब वान किता बराबर फाइभ हन्ड्रेड भयो भने तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी किता बराबर कति तपाईँले ल्याउनु भयो तपाईँको चाहिँ टेन थाउजन्ड तपाईँले चाहिँ दस हजार इन अ सर्ट टाइम तपाईँले चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ टु थाउजन्ड तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नुभयो भने यसको चाहिँ थोरै तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ तर यसलाई चाहिँ स्टक मार्केट आइपिओमा हालियो भने चाहिँ टेन थाउजन्ड मिन्स तपाईँको चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड पर्सेन्टको रेसियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ रिटर्न पाउनुहुन्छ okay it is also call return on investment है सो तपाईँहरूले यसरी म मोस्टली तपाईँहरूलाई चाहिँ आइपिओमा छिर्नका लागि चाहिँ म आग्रह गर्छु तपाईँहरूलाई ओके र जब तपाईँ आइपिओमा पोख्त हुनुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ एफपिओमा जानुहुन्छ ओके एफपिओमा जानको लागि तपाईँले चाहिँ बुक स्टडी गर्नु आवश्यक छ तपाईँले चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्छ त्यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस तपाईँले चाहिँ हेर्न आवश्यक छ टेक्निकल एनालाइसिस भन्छ टेक्निकल एनालाइसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न कुराहरू एकदमै स्टडी चाहिन्छ आइपिओमा जानको लागि सो अब कुरा आउँछ आइपिओको विषयमा बुझियो अब आइपिओमा कसरी छिर्ने that is the important thing म तपाईँहरूलाई यहाँ सिम्पली अब आइपिओमा कसरी हामी छिर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु आइपिओमा छिर्नको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने मुख्य काम के के हुन् त भन्दाखेरि तपाईँले सिम्पल रूपमा जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ पोखरा काठमाडौँ झापा इलाम होइन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँको नजिकको ब्याङ्कमा जानुहोस् ओके र तपाईँले चाहिँ पहिलो काम भनेको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले चाहिँ खोल्न आवश्यक छ ओके जानुहोस् ब्याङ्कमा गएर भन्नुहोस् मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नु पर्यो भन्नुहोस् अनि त्यस पछाडि नागरिकताको फोटो कपी र फोटो चारवटा तिनवटा कति लिन्छ ब्याङ्कले फोटो पिपी साइजको लानुहोस् ओके सेकेन्ड काम तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि म चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट सँगसँगै म चाहिँ डिम्याट भन्छ आइपिओमा छिर्नको लागि चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोल्न चाहन्छु भनेर तपाईँ भन्नुहोस् डिम्याट खाता खोल्नुहोस् डिम्याट अकाउन्ट सँगसँगै अब अर्को कुरा थर्डमा भनेको चाहिँ तपाईँले के भन्नुहोस् भने मलाई सिआरएनको फर्म सिआरएन पनि अप्लाई गर्नु पर्यो सिआरएन नम्बर पनि अप्लाई गर्नु पर्यो त्यसको फर्म होइन सिआरएन अप्लाई गर्नका लागि चाहिँ सिआरएन नम्बर अप्लाई गर्नका लागि चाहिँ फर्म भर्नका लागि माग्नुहोस् र फोर्थमा भनेको तपाईँले यदि ल्यापटपबाट मोबाइलबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अब आइपिओ अप्लाई गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन फर्म लिनुहोस् त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन फर्म भरेर पनि तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले आइपिओमा छिर्न सक्नुहुन्छ चारवटा कुरा गर्नुहोला ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहोस् सेकेन्डमा डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुहोस् तपाईँले सिआरएन अप्लाईको लागि फर्म भर्नुहोस् त्यस पछाडि अनलाइन अप्लाई गर्नको लागि अनलाइन फर्म भर्नुहोस् एकदमै सिम्पल छ सबै यो ब्याङ्कले दिने हो ब्याङ्कलाई माग्नुहोस् त्यो अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै तपाईँले डिम्याट अकाउन्टको लागि फर्म भर्न दिनुहोस् भन्नुहोस् सिआरएन अप्लाईको लागि फर्म भर्न दिनुहोस् भन्नुहोस् अनलाइन म अप्लाई गर्न चाहन्छु मोबाइलबाट ल्यापटपबाट त्यसको लागि अनलाइन फर्म दिनुहोस् भन्नुहोस् यति गरिसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ सबै फर्म सब्मिट गरिसके पछाडि चाहिँ फिफ्टिन अथवा चाहिँ टेन फिफ्टिन डेज पछाडि आउनुहोस् भन् भन्छ र त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँको यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रेडी हुन्छ देन आफ्टर तपाईँ चाहिँ एउटा कम्प्लिटली आइपिओमा चाहिँ छेड्न सक्नुहुन्छ सो आशा छ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट एपिसोडमा योसँग रिलेट धेरै कुराहरू सिकाउन सकौँ र तपाईँहरूको लागि विशेष स्पेसियल हाम्रो ट्रेनिङ नै छ यो स्टक मार्केट सम्बन्धी हामी fundamental analysis technical analysis all हामी चाहिँ साइमन जोन डट कमबाट स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछौँ स्टक मार्केटको विषयमा र यदि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्ने ठाउँमध्ये हो अवसर पनि नचुकाउनु होला अझै पनि तपाईँहरूले युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु छैन भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँहरूको साथी सर्कल पनि कोही हुनुहुन्छ भने please educate them share them उनीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो युट्युब च्यानलमा आइदिनु भयो द नेक्स्ट एपिसोड